아니 다른 게 아니고 저희가 어젯밤 침대에 누워서 아는 형님 재방송을 보며 깔깔깔 웃다가 폴더버거 같은 서로의 배를 보며 낄낄낄 웃다가 어? Q&A 한번 할까? 라는 생각이 들었습니다. 그래서 유튜브, 인스타그램, 버디버디 큐플레이에 Q&A 질문을 올렸는데 감사하게도 정말 많은 질문들을 남겨주셨습니다. 물론 야마가 돌고 돌아 앞머리가 빠질 뻔한 질문도 있었죠. 언제나 웃음이 많고 배부른 고길동처럼 친절하게만 보였던 코리코의 모든 것을 탈탈탈탈탈 털어보도록 하겠습니다. 입! 아, 경식이 형이랑 사귀는 몰카 언제 끝낼 거예요? えこれ待って待って待って私が知ってる普通のカップルの Q&A じゃない。 여러분안녕하세요원래는세스코게임은파친코저는クリコイミンだ、あ、コメントがどれぐらい来たのか正直本当に私今回見てないんですよ1個でもあったら嬉しいですありがとうございます

どっちも同じじゃないの교시끈노엔젤이에요오마이갓최근3주내해외여행을다녀오신적이있으십니까아니에요왜왜왜에それ入国심사격とかじゃないの물진도에히토시타키모테이키루토시김견식ですかね오대박물とか물とかあるじゃんなんかそんなのなくなるからもうそれだったら君견식と何かを作ったり取ったりする꿈을꾸실때꿈속에서일본어로말하시는지한국어로말하시는지한번어예요가장좋아하는한국노래궁금합니다이치원전니 最初メロディー聞いた時も切ないっていうのかなギューってする感じがしたしリリースも聞いたらすごい良かったから박경식처럼가봐라경식상에게협박을받고있으니까받고있다면숨을쉬시오뭐몰카당하고진짜로화난적이있나요あります。ヨサチンドッキリ時。もう本当にあれはひどいよ。そして長かった。ごめんなさい。 그리코님경식님의매력포인트3개랑경식님께아쉬웠던3가지魅力ポイント1つが遊ぶのがすごい好きなところ、そして2つ目が私と周りの人家族友達すごく大事にするところで3つ目が嘘ができないところと思います、残念です3個ね頑固なところチャギが嫌いな男があったらチェンジしてほしいというところあ、でも悪口始まった。 でもででもう一つ最後の今ペンティーで私の前に座ってると <laughs> なんでそんなに中心まで素敵なんでしょうかありがとうございますそんなことを言えるあなたがめちゃくちゃ性格がいいよ <laughs> 韓国ですぐ料亭もありますかあります 今までは旅行とかでしか韓国に行ったことがなかったからチャギともテーマパークに行こうとか観光スポットとかに行くことが多かったんですけど韓国の人たちがくにゃん食べる仕草とかちょっとしたペダルの文化とか普通の生活を普通にやってみたい。せどれくらい違いますか ?24 24 10살7살어디갔어정식님이랑사귀는걸쿠리쿠님도알고계신가요아아니아직도몰라요 <laughs> えなんなの <laughs> これ大喜利えこれ待って待って待って私が知ってる普通のカップルの Q&A じゃない그리고이름의뜻이뭐라고由来は覚えやすいっていうお母さんが幼稚園の先生しててクリコだったら珍しいから絶対覚えられるっていうのと、家業をつけたかったかきくけこの中の響きがすごく綺麗だからそれなら結構意味は何や頭がいいよくてトトカン子供 그리고는 샌프란시스코에서 빠칭코를 해본 적이 있나요? 시작할 것도 안 하는데 해보고 싶어요. 기대됩니다. 이건 크리코가 밀고 있는 유행어인가요? 아, 네네네. 보여주세요. 기대됩니다. 나니? 뭐 나니? 뭐 팬티 で笑わな 경식님의 사이즈에 만족하시나요? 아, 발 사이즈 말하는 거예요. 아.

一番今まで使った時が4編とか合わせてえでも340万じゃないかなこれくしの俺すってボージでおしぱんだよ風船屋さんええ <laughs> これ楽しそうだから <laughs> みんなにあげるの그리고씨는現在현재남자친구와결혼할생각이100%있습니까그리고씨는지금남자친구와결혼해서행복하게살수있습니까음あ리마스幸せより楽しいかなあそれが幸せかな마도는거랑심쿵한거를고른다면요그리고저아이시테르요후후 ほうほうありがとうございます山がどんなことねでもリアルに150万円ギタードッキリはよさちんとは違う意味ではあって思ったわあこの人と結婚したら何百万単位のものがパパパパパってなくなるのかなっていう不安とどうしようがありましたキュンキュンされたとかケゴ公園の真ん中で花を渡された時あれはチャギだけじゃなくて いろんなギャラリーがいたから空間がもう緊張した음음홀구씨는평소에등안간지러워요천사날개가등에서나올것같은아고왜나니면옷가네모나인데어떻게장발을해본적이없으신가요フラダンスを2年前までしてたんでその時はここぐらいまで髪の毛がありました경식을보고아이사람이느꼈을때가언제일까요毎日ですけどここの匂いを嗅いだりここの匂いを嗅いだ時にはめっちゃ安心だし くさらうんだ <laughs> でもこれ本当大事だよ性格ももちろんだけどこれはだって喧嘩しても変わらないじゃんここの匂いは何の匂いねそれなんか畳横浜流星 VS 金魚虫わあ 詐欺かな아절대지금그래야지경시호한테한달에얼마받아요お金는비료じゃないよ愛があれ嘘です저오늘뭐먹을까요김밥がいい한국음식중에서어떤게제일맛있나요할머니のトップオンマニムのソゴギとかが入ったスープとかグッシリーズがめちゃくちゃ好きかもめっちゃ前の日飲んだ次の日の朝に作ってくれるのがめっしみるわけですよ김경식 vs 박서준김현식 뭐う。ち막아이때까지영상을보면리코님이나레이션는게있어요대부분대본이약반컨셉인데그걸경식님이써주실때마다무슨생각을絶対何か変なことを言わされようとしてるっていうのは分かってる。なんか野生の感で。本当に올리는스타일이좋으신가요덮는스타일이좋으신가요もともとアップが好きだったけどダウンも似合うと思いますけどねでもスーツの時は絶対アップがいいです 일본에서 남자친구랑 여행 간것 중에서 어디가 가장 좋았고 추억이 많이 남은 곳은 어딘가? やっぱ温泉とかじゃないかなあと全然温泉なかったらスシロ普通に楽しいじゃんね <laughs> 음. 음. 그리고 한국인 남친이 있는데요. 크리코는 어떻게 질투심을 관리하는지 궁금해요. 自分の趣味とか友達とか自分磨きブラッシュとかに集中するようにしてる 경신경 지금까지 몇 번 정도 중간에 잠들었나요? 아. 오이야. あでもでもこれみんなに聞いてほしいんだけどチュンガンって言うけど後半で寝る人って本当にバカじゃないですか <laughs> そうそうじゃないなんかまあ何取るかっていうのと多分お互いのコンディションがあるからチャギが面倒くさい時と私が面倒くさい時で今日取る取らないとかっていう時が一番大変。 두 분의 현실 직업은 무엇인지 결혼 계획은 있으신지 仕事は MC 関係もちろん皆さそうだと思うけどタイミングったら언제든지괜찮아요 고등학교 서클 때 무엇을 하셨는지 궁금합니다 테니스です 포즈 한번 미세요 그,

일본에서 제일 좋아하는 과자랑 한국에서 제일 좋아하는 과자는? 와 덮밥エビせん が好きです韓国で一番好きな과자는なんかキャベツボールみたいなやつキャベツボール キャベツなんか홈런볼ホームラン何ホームランボール홈런볼韓国語はどうやって勉強しましたかそチャギが言ったことを覚えていくっていうスタイルなので例えばこの前も鏡をコールなのにコーラコーラーでネームクリップで覚えてたからずっとコーラかと思ってただからそれからスペルを見たりしてます 일본사람들은 AV 업계일하는사람들에게어떤인식을보통적으로가지고있近い職業ではあると思うだから私は福岡で歩いていて一回 AV の会社にスカウトされたことはありますなんか「あお姉さんお姉さんすごい可愛いですね」うちの会社来ませんか?」って言って「何の会社飲み屋かな?」って思ったスネックとかそしたら「いやいい AV があるんですけどそこにカメラマンがいて」とか言われて 怖みたいな私田舎の出身なんでそれ聞いてめっちゃ怖かったしあそれぐらい AV の社会には近くなんだなっていうのを日本人でも感じましたこれ鹿児島の一番北の町なんですけど出市というところです鶴が来ますそれが特別天然記念物で名物はみかん 최근 한국에 대한 수출 규제로 인한 노재팬 운동이 이어지고 있는데요. 내일은 그리고 언제 업로드 되나요? 確かに私もちょっと기대됩니다 일본컵라면추천좀요돈베これうどんのやつ肉うどんがめちゃくちゃ美味しいです경식근을잘때던져버리기위해 1m 높이로들어올린다고하고경식근의몸무게를70으로잡았습니아これ物理かな力の角度がどっちじ私物理が本当に高校生の時 When your birthday? 10月22日です이치로と同じ誕生日です그리고전ん세이ですか아차기よりちょっと上なので最近차기に누나と呼ばせる練習をしています。でも私ね、チャギと呼んでほしいなと思ってます、いつか。 最初틀こ극복하고올해좋유지하는법알려주세요포기するか친宮になるかだと思う。この人これぐらいかなって思ってポギして仲良くする人もずっと長く付き合ってるけど、私たちは結構なんか友達関係になれたから、もっといいライバルでもあるし、男友達みたいでもあるし、アルコンタルコンもあるし、そこい秘訣ですね。 그리고그냥핸드폰배경화면그냥 Q&A 영상찍을때간다케이스는ヒョンシ君が作ってくれた私たちが韓国で撮った写真をケースにしてくれてますここに定期とかも入れられるしホーム画面は最初2人の写真にしてたんですけど今はキョンシ君が私記念日にあげたコスムです추억에남을소중한소소한행복이뭐가있을까요 物ももちろんいいと思うけど主要のための予編って絶対大事だと思うからどっかに行ったりしてほしいかな4年で彼女も優しくて何かしてあげたいってなんじゃちんぐでも手ばぎだ私もすんなよ、うん、私もすんなようん私もそんなよ本当ペンティもかっこいいよ兄弟関係について教えてくださいお兄ちゃんが一人いますそんなにめっちゃ仲がいいわけじゃないけど絶対相談する時はまずお兄ちゃんから相談するような感じの お兄ちゃんの前では着替えられるし弟みたい私があピアノのこれみたいな歯が可愛いですありがとうございますだって一番のチャームポイントは歯ですこれ強制してないこれはピアノして대요뭐그러다가한만뭐라고만들지궁금해 今までそこの中でこんな名前可愛いなってことボラソララとか可愛いいありがとうございますえメガネした時 <laughs> 私メガネしてたかないつも前前ブイログでああ年に何回ぐらい会えましたか遠距離してた時は3ヶ月に1回ぐらいしか会えなかったかなだから1年に4回5回ぐらいわったがったしてる感じだったよね結婚したらお仕事辞めますか いや続けます仕事をしてることでストレス発散もあるだろうし1倍정식형님자기今からしたいこと食べたいことっていうのを私が先に準備した時絶対キュンしてるなって思うペンギンにホロロかペンスだよねえちょっと待ってえどっちに似てるピカチュウ 뭐... 다음 주어진 방정식의 미분 방정식의 해입을 보이세요. y는 x, 아, 코로나 e, 있으면 뭐 나이가 신경 쓰는 거야. 아 이거 쫄려. 학과 전공이 어떻게 되시나요? 계좌이 됐어. 그리고는 경식을 처음 봤을 때 얼굴에 후광이 비잖아요. 응. 나이 됐어. <laughs> 그 후기. 그쯔는 カップル Q&A って「タルタランチューンとかマニー」じゃなだよ」私たちツッコミ待ちの人がめちゃくちゃ多かったから面白かったですもっと他にも質問があったので今回全部答えられなかったら本当に申し訳ないんですけどまたカップルでもチューンコーナーができたらもっとディープに答えができると思うので聞いてヘジせよ今日本当に私が感謝したい人が1人いますのでペンティーでディレクティング頑張ってくれキム・ギョンジ君来て できません。早く早く。10月バズ감사합니다。センフランシスコでした。あにパチンコであ。 <laughs> セス。クリコスだ。